What? dunia Memakai selalu busana indah Bajuku indah terkoyak Pandanglah aku Hei kawan-kawan Baju yang indah Yang ku kenakan Menjadikan pinggang langsing Pinggul kubur Japan, eh. Hei kawan-kawan Baju masih saat kini Yang ku kenakan Gitar Gitar Cipino Gitar Cipino Di antara galaksi dunia Karena kami semua Makhluk Tuhan yang gagah perkasa behind. Thank you. itu kita jadi malu apa sih barang yang kecil sekali tapi he cuy bau hei pak guru sudah datang Stop. Morning sunshine. saya semalam habis kesurupan. Kesurupan? Surupan siapa pak? Kasurupan juri Oma Punten Paman Hamid.